Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft. Koji nije launch. je launcher Minecraft. A vidite. Idete ovo, ovo ovdje. Donoland Minecraft. Sa Minecraft. Ovo vam je tu. A vidite. Op. I evo, vidite. I sad ćemo skinuti. Idete u Download for Windows. Ne ovo Download Android. To je za Android. Ili ovo iOS. Ili Linux server. To, to ne. Samo Download for Windows. Ja imam Windows, ako vi imate Linux ili mobitel, ali ja snimam samo za Windows. Abedite, edit run. Next, next, install. Ya, čekáte málo. Ya se este, to instalira. A Dobro. Idemo yes. A, ah, instalira instaleras Instaliralo se. Idem finish. se abre, abre, op, op, ahora, obedita, tra, uh, trabalho pet focus, ahora, focus, matriz. Uf, braću, kaj ne upere u stolci. Prezdaje sam se, braću moja. Spor mi nešto internet, ovo sporo ide. je Windows 10. A ver, hombre, Windows 2. Ich meine, Windows 90, dann Windows 7, Windows. Oh, meine, это как разулась. Опа. Żawicie na streama Euro Truck Simulator, postawcie like. I Counter-Strike 6, Dieta San Andreas, misja na prolazima. battery-free psalm, Tele Launcher, Call of Duty 2, World of Warships. Evo, Minecraft sam se instalirao, a samo ikona, a vidite. Ali ovdje. Sad imam Tele Launcher i Minecraft, a vidite. Se zove Tele, ne, ovo se zove Minecraft daily lunch. Near daily lunch. I wrote the mind of daily lunch. और nature's a से हटू देना always in a branch Nature's a is written read it read it up up the bambari Hatta će čuvuljka, što sam ja stavila, voz. Baš sam ja mod ovako, e 6 u, u 2013. Tad opet upara su stolci. Um, stavio sam Djeta San Andreas, u, u Djeta San Andreas, pardon, Djeta San sam ubacio e 6 I ovako izgleda. I ovo sam slikao kad sam driftao. A vidite. Labrast. Evo. Update se nešto. updatea se nešto. Šta ćemo? Up. Adam. Sad možemo Minecraft i Minecraft lodi. Microsoft lodi. Sign in. E, to ja moram da vam znači. Vi ne vidite. Wait, you know, let it um, uh, be. That's in again. Well, plus it is all um my login. Uh, что у to пятый добить? Dün stabil. Burası mesela bir kamp. Valla da var. bombs and what did I think? Hoppa! Ladinams. Ну, у тебя назван свой паспорт. Não, não nós, para nos proteger, nós tomamos gira. Um. I subject some light. I don't know. Oh, oh, what is lighting? Is it oval? Is it dark? Fire, force. Ujet on water, and was some is but enough. Create account. around, read around, guru, avil, all the answers bats, up, evil, we, star, the match, that we can do. Ne malo. Onda ću da objavim ovaj video. Ali moram kod da vidim onaj broj. Kod već. Evo vidite. Ovdje mi traži enter kod. Ja sam poslao na... Ovo nije moj broj, šaljem se. <laughs> Mislili ste mene. Ovo nije moj broj. Nemoj da bi ko zvao na ovaj broj. ga. Odmah iste sekunde. A da znate. I pos! Za svima. I bo! Bye bye! Boj! Čuvaj mi se i čao!